Wortliste A1 Teil 9 Buchstaben W bis Z Wandern Wir wandern um den Chiemsee. Wir wandern um den Chiemsee. Wann? Wann bist du fertig? Wann bist du fertig? Wann? Wann kann ich Sie anrufen? Wann kann ich Sie anrufen? Wann? Wann sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? Warten. Können Sie ein paar Minuten warten? Können Sie ein paar Minuten warten? Warten. Auf wen warten Sie? Auf wen warten Sie? Warum? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Was? Was für eine Farbe möchten Sie? Was für eine Farbe möchten Sie? Sich waschen? Wo kann ich mir die Hände waschen? Wo kann ich mir die Hände waschen? Sich waschen. Ich muss morgen waschen. Ich muss morgen waschen. Das Wasser. Die Wasser. Ein Glas Wasser bitte. Ein Glas Wasser bitte. Wehtun. Ich muss zum Arzt mein Bein tut weh. Ich muss zum Arzt. Mein Bein tut weh. Weiblich. Kreuzen Sie bitte an, weiblich oder männlich? Kreuzen Sie bitte an, weiblich oder männlich. Der Wein, die Weine. Nein, danke, ich möchte keinen Wein. Nein, danke, ich möchte keinen Wein. Weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Weiter. Der Bus fährt nicht weiter. Der Bus fährt nicht weiter. Welch? Welches Buch möchtest du? Welches Buch möchtest du? Die Welt die Welten. Es gibt viele Probleme auf der Welt. Es gibt viele Probleme auf der Welt. Wenig. Ich habe leider nur wenig verstanden. Ich habe leider nur wenig verstanden. Wenig. Er verdient wenig. Er verdient wenig. Wer? Wer ist das? Wer ist das? Will. Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Das Wetter. Wir hatten schlechtes Wetter. Wir hatten schlechtes Wetter. Wichtig. Dieses Formular ist sehr wichtig. Dieses Formular ist sehr wichtig. Wie? »Wie heißt du?« »Wie heißt du?« »Wie«, »er schreibt wie ein Kind«, »er schreibt wie ein Kind«, »wie«, »meine Frau ist so groß wie ich«, »meine Frau ist so groß wie ich«, »wie«, »wie soll ich das machen?« »Wie soll ich das machen?« wie? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Wie? Wie bitte? Wie bitte? Wie? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Wiederholen. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das wiederholen? Bitte wiederholen? Wiederhören. Wir müssen jetzt Schluss machen, also auf Wiederhören. Wir müssen jetzt Schluss machen, also auf Wiederhören. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie viel? Wie viel Milch nehmen Sie? Wie viel Milch nehmen Sie? Willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Der Wind, die Winde. Der Wind kommt aus Osten. Der Wind kommt aus Osten. Wir. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Wissen. Weißt du, wie er heißt? Weißt du, wie er heißt? Wo? Wo waren Sie im Urlaub? Wo waren Sie im Urlaub? Wo? Wo ist die Post? Wo ist die Post? Wo? Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Woher? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Wohin? Wohin fährt dieser Bus? Wohin fährt dieser Bus? Wohin? Wohin wollen Sie am Wochenende? Wohin wollen Sie am Wochenende? Wohnen. Ich wohne in München. Ich wohne in München. Die Wohnung, die Wohnungen. Seit wann haben Sie diese Wohnung? Seit wann haben Sie? Sie diese Wohnung? Wollen. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Wollen Sie einen Kaffee trinken? Das Wort, die Worte. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Wunderbar. Das Essen schmeckt wunderbar. Das Essen schmeckt wunderbar. Zahlen. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Die Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Zur Zeit. Zur Zeit habe ich sehr viel zu tun. Zur Zeit habe ich sehr viel zu tun. Die Zeitung. Die Zeitungen. Ich lese gern Zeitung. Ich lese gern Zeitung. Die Zigarette, die Zigaretten. Wie teuer sind die Zigaretten? Wie teuer sind die Zigaretten? Das Zimmer, die Zimmer. Das Zimmer ist groß. Das Zimmer ist groß. Das Zimmer, die Zimmer. »Öffne im Schlafzimmer das Fenster, bitte.« »Öffne im Schlafzimmer das Fenster, bitte.« »Das Zimmer, die Zimmer. Die Wohnung hat drei Zimmer. Die Wohnung hat drei Zimmer. Das Zimmer, die Zimmer. Ich habe ein Zimmer bestellt. Ich habe ein Zimmer bestellt. Der Zoll, wir müssen noch durch den Zoll. Wir müssen noch durch den Zoll. Zu. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Zu. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Zu. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Zufrieden. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Der Zug, die Züge. Ich fahre gern mit dem Zug. Ich fahre gern mit dem Zug. Zurück. Einmal Frankfurt und zurück. Einmal Frankfurt und zurück. Zurück. Wann kommst du zurück? Wann kommst du zurück? Zusammen. Sollen wir zusammen essen gehen? Sollen wir zusammen essen gehen? Zusammen. Das macht zusammen 2,80 Euro. Das macht zusammen 2,80 Euro